Vai, Unbelievable. Hi! Hi! Hi! Showroom ni gelap sikit, showroom ni gelap sikit. Dia memang lain terus daripada MyV lama. Belakang dia dah macam AMG A45 dah. Merah memang cun, merah memang cun. Mana yang berminat tu boleh PM saya ya. Boleh PM saya. Ready? ini cepat stop nama. Ah, ada ada stop. Boleh. Ya. Yeah. Tapi tapi kau tu. Dah mula-mula. Ini kau tanya motor Ni Ni. Ya. Kalau bawa ni. Aku tanya dah lagi air malam kau. Kalau masuk dalam dia Apa? Ah. tak boleh nak cover dah ni. Tak boleh nak cover dah perut ni. Finish je lah.